assalomu alaykum aziz do'stlar mana bugun sizlar bilan qanday qilib mana bu pdf formatdagi faylni dok ya'ni word ichida tahrirlash mumkin degan savol javob topamiz buning uchun bizga albatta word dasturi kerak bo'ladi import dasturiga kiramiz import dasturidan kerak bo'lgan faylni tanlaymiz pdf dokumentini o'zimga tanladim mana bizga hozir o'qish holatida beryapti только чтение deyapti endi biz buni tahrirlash holatiga o'tkazishimiz kerak qanday o'tkazamiz desak mana o'tkazdi do'stlar ya'ni buni o'sha vid bo'limidan изменить dokument yozuvni ustiga bosganimizdan so'ng o'zgardi bitta bitta yo'li shunaqa shunday holatda ketaveradi mana buni qancha o'zgartirsak ham qilaveradi mana e'tiborga o'zgartish kiritmoqchi bo'lsak o'zgarishni saqlamoqchi bo'lsak e'tibor beramiz pdf holatdan doc ya'ni excel word holatida o'qishlik uchun word dokument holiga o'zgaradi ya'ni mana bu e, oldida har qanday nom va nuqta dok ya'ni word dasturini qo'yadigan til hisoblanadi bo'ladi endi e, o'zgaradi sahrenni bosamiz e, sahrent bo'ldi endi kirib ko'rgan bo'lsak mana bizga chiqqan mana bizni hozirgi e, yozgan yozuvimiz mana turibdi mana shunday holatda ketaveradi mana aziz do'stlar pdf faylni tez va oson e, holatda qanday qilib word dasturida tahrirlashni o'rgandik O'ylaymanki bu video hammaga foydali bo'ldi. Videolarni e, boshqalar bilan ulashing, like bosing, keyingi foydali videolarni unutib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.